डॉट मैं हूं आपके साथ वागीश और आज हम आपको बताते हैं कि कल शाम हुआ हैदराबाद और बैंगलोर के बीच मैच के बीच सनी लियोनी और विराट कोहली एक साथ देखिए भाई क्या मामला है क्यों विराट कोहली और सनी लियोनी एक साथ देखे गए लेकिन घमासान डॉट कॉम आपको बताता है कि विराट कोहली नहीं बल्कि विराट कोहली के हुबहू हम शक्ल सनी लियोनी के साथ देखे गए देखिए इस खास वीडियो फुटेज में कि किस तरह सनी लियोनी के साथ विराट कोहली के हम शक्ल देखे गए रविवार को हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच शाम मैच खेला गया था मैच से कुछ ही देर पहले ही विराट का इस तरह से दिखना फैंस के लिए एक सस्पेंस